Сегодня мы будем распаковывать вторую куколку, да? Да. Давай, посмотрим, кто нам попадется. Вперед. А вот ты мне дала подсказку. Что там нарисовано? Давай на подсказке. Там нарисовано золото. Ух ты, 24 карата. И куколка. Плюс куколка, да? Какая-то у нас золотая будет куколка. Вот. Угу. Вот. Тоже черный шарик, да? Давай. О, какая у тебя желтая бутылочка теперь, да? Желтая с золотым верхом бутылочка. Угу. Видишь, нарисован котенок и написано, вы видели моего потерянного котенка? Вот еще. Ну-ка, давай, что там такое? шлейер. Ботиночки. Ботиночки там? Да, у куколки, куколька потеряла своего кошечку, своего кошечку. Ой, какие ботиночки, да? Кошечку она потеряла. Кошечку потеряла. Вот здесь еще что-то есть. Вот вот. М это у нее такое ожерелье, видишь? Ожерелье на шейку одевать куколку. Давай, что там еще есть? Что это такое? Что-то маленькое, подожди, что это? Это, это браслет у него такой. Ну что, там кто там у тебя? Куколка? Угу. Да, вот такая вот куколка. Видишь, диджей попалась. А ты какая красивая, блестящая. А теперь я киваю. Ой, у меня котик потерялся. Да, у нее котик потерял. На, одежду давай сначала ее найдем, твоей куколке, а потом с котиком будем разбираться, хорошо? иди иди Да, ее. Ну как, одежда, да? Одежда нашлась. Будешь ее сразу наряжать? Вот какая у нас получилась куколка диджей, да? Да, а да, она говорит Черри, привет, Черри! А Черри что отвечает? Да, я никак не могу найти твоего кота. А ты ищешь моего кота? Да, он потерялся, я сама не знаю, где его искать. Ну что, давай теперь напоим нашу красавицу водичкой и посмотрим, что она умеет делать. Давай. Пробуй что-то делай. Ой, как плачет, да? Видела? Ой, как плачет она у тебя здорово, да? Ну что, ты будешь обеих куколок кормить? Да. Давай, корми обеих куколок. А как они будут кушать? Ну как, покажи, как они, ты чем их кормишь? Пить Пиццей. Вкусную пиццу для каждой куколки. Давай. Это тебе, это тебе, детей. А мама, мама, а мама, мама, а мама, мама. У кого вкуснее пицца была? У меня и, и у меня. Ой, какая вкусная пицца всем пока.